Dulur, apa kabar? Uh, eh, today's I, I will be sharing um, from Walai Creek to City. Uh, I'm with Elkana. Hello. Uh, you can subscribe Elkana uh, channel. The name is LK Pixels. So ojo lali yo Nah, ini aku lagi berada di Walai Creek dan ini salah satu train station yang besar juga sebagai uh, perpotongan antara city dengan suburb betul nggak? Ya. Nah, terus ini cara tap off, uh, tap off, tap onnya. Ini aku ada kartu di dalam, jadi tinggal tap on. Itu akan akan tampil jumlah apa uh, uang yang ada di dalam kartu opalnya terus kita sekarang menuju ke platform kayaknya platform saat bukan satu ya oh bisa bukan tapi paling akhir nah ini nah ini uh, kalau kita mau ke city caranya ada beberapa platform platform tiga kayaknya ya yang lebih cepat ya tiga, berarti kita akan menuju ke tiga. nah ini kita sudah masuk ke platform tiga. nah kita sekarang udah di dalam kereta ini Elkanah uh, ini suasana pagi di dalam kereta kegiatan kita pagi ini kita akan main basket main basket di mana Ultimo Community Center alamatnya di 40 Pulwara Road uh, di Ultimo jadi ini bakal kita lewatin uh, kita berhenti di sentral nanti train ini dari sentral kita ganti ke light rail light rail ke exhibition exhibition center nah dari exhibition center ntar get off dari exhibition uh, menuju ke Yantop swimming pool terus crossing ke Pulwara Road Oke, okay? jangan sampai ketinggalan berita nih. Stay tune. Oke, okay, see you. Guys, akhirnya udah sampai di Central Station. Ini tubuhnya neng platform 2425. Terus dari sini kita ambil tram. Mau menuju ke tramnya harus naik dulu ke area sini ini area platform 1 sampai 13 yang di atas 13 atau 14 Nah dari sini kita harus step off dulu Setelah itu kita kebuka Harus masuk ke sini jadi ada uh, sama saja you can use uh, you can get off from this exit bit Street this one exit 2 atau exit 1 it's the same way nah ini kalau kita mau menuju ke suburb kita bisa lihat dari sini juga tapi gak semuanya not all of the suburb are displayed in here Hi guys, um, ini we just finished uh, playing basketball, so we are we are heading to um, having lunch now. Katanya sih di dekat UDS ya. Ntar um, saya akan sharing bagaimana sih uh, rasanya untuk masakan di restoran tersebut. Oke, simak terus ya. Jangan lupa Nah, sampai sudah kita di Dudi Paidang. Ini area sekitarnya BTS. Terus ini ada Market City atau tepi ini satu bangunan tapi residen sama uh, tempat pertokoan ya. Bawah juga ada Pedis Market di bawahnya. Nah, ini Dudi Paidang yang bakal kita makan di sini. Nah ini anak-anak lagi nungguin uh, uh, di, ini di dalam restorannya restoran Paidang Budi Paidang ini restoran Pai yang cukup terkenal dan enak nah ini kita lagi lunch satu meja ini menu-menu dari restoran Thai. Budi Paedang. lain noodle-nya terus ada daging pork karena saya pilihnya pork ya jadi ayo kita tes hmm. ini lumayan halus untuk dagingnya dan nah. Hai guys, finally ini kita udah selesai makan jadi this is my end of my story. So, what is yours? Please comment in here ya. Jadi aku suka pad memang untuk masakan Thai. Itu selain sehat juga um, karena ada ada beberapa kayak kecambah yang buat sehat terus ada vegetable juga karena patai kita bisa pilih mau vegetable mau ayam babi dan yang lain juga tapi aku prefer yang pork ya babi atau kadang pilihnya vegetables oke okay? ojo lali untuk subscribe sama like video ini di sini subscribe-nya di atas atau di sini di atas ini oke okay? eh apa ojo lali untuk share ke teman-teman oke okay, see you next time have a nice day